先生こんにちはアロナチャンネルへようこいえさすがに寒くなってきてちょっと冷えちゃっただけで心配してくれてありがとうございます先生え確かにこんな水場でそんなに足出してたら寒そういえいえなんて言ったってこの制服はアロナちゃんのトレードマークですし アロナは風の子元気な子ですからね寒さになんて負けませんまあ確かにちょっとは寒いんですがうーんせめてこの足元の水がお湯だったらそうだ気持ちだけでもこの大量のお水をお湯だと思って温泉ごっこをしましょうよいしょっと。 極楽極楽です先生もどうぞ一緒に温泉入りましょうどうですか先生温泉気分になれますか普段と変わらない感じで無理うーんあそれなら背中を流してあげますもちろんごっこですが向こうを向いてください先生 ありがとうございますそれじゃあ行きますよゴシゴシゴシゴシどうです気持ちいいですか雰囲気出てますかゴシゴシえ雰囲気は出てきたけど服を着てるからさすがに気分が出ない だ、ダメです服は脱いじゃいけませんあくまでここ遊びですから服は着たままですそれはそうかもしれませんがでも脱いじゃダメです先生が脱いじゃったら今日でアロナチャンネルが最終回になってしまうかもしれませんそれならもちろん服を着たまま温泉に入る人はいませんからえ 私も一緒にですかうん今日は脱がないって約束してくれるならいつか一緒になんでそんなに喜んであそれってもしかして私も一緒に入るってことですかもうそれはダメですってあってね じゃないですよはあとりあえず今日はここまでです先生ちゃんと服は着てあったかくしてくださいね